Muy buenas tardes, estamos aquí con la señora Karen Doble. Esta es una entrevista para el proyecto Afrolatino. Eh, ¿Me podrías describir en, qué lugar naciste y creciste? Y describirnos cada comunidad. Ok. Yo nací en Boca del Toro, crecí aquí en Bastimentos, cerca de la iglesia adventista. Siempre con mis padres, con mis hermanos, con mis compañeros, con mis vecinos, en totalidad que bueno, soy orgullosamente de ser morena y bueno, estudié aquí en la escuela Bastimento y después estudié en Bocas en el colegio Rogelio José Ibarra y bueno, Bastimento es espectacular, las playas, los tours que hacen ¿Qué es lo que más te gusta de vivir aquí? bueno, yo tengo 27 años y lo que más me gusta son las playas. Me gusta el mar, me gusta nadar. Y, aquí, bueno, eh, bueno, hay personas que dicen que es guariguari, hay personas que dicen que es como un lenguaje mixta, dicen que es broken English, hay distintos nombres. ¿Cómo usted lo llama? Bueno, yo, yo diría que es uno mezclado, porque hay unas palabras que uno dice en inglés y cuando lo hablamos es como aportando. En inglés verdadero se dice water, nosotros decimos wata, ¿no? es como mezclado, guariguari. Entonces cuando van a la escuela...